Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynanın işğal altındakı Xerson vilayətinə səfər edib. Dnepr qoşun qruplaşmasının qərargahında olub. Oxu24.com TASS-a istinadən xəbər verir ki, məlumatı aprelin 18-də Rusiya prezidenti mətbuat xidməti yayıb. Vladimir Putin hərbiçilərlə müşavirə keçirib. Dnepr Goşun gruplaşmasının komandanı General Polkovnik Oleg Makarovic'in hava desant koşunlarının komandanı General Polkovnik Mikhail Tepliniski'ni ve başka hərbi reislerin məruzələrini dinləyib. O, martın 19-da Rusiyanın ilhaq etdiyi Ukraynanın Maripol şəhərində olub.